tô com vontade de comer uma língua de boi. Francisco! O que foi, Catirina? Tô com vontade de comer uma língua de boi. Não se preocupe, vou buscar agora você. É super secreto. Ok, já já Está aqui, Catirina, está pronta, sua linda. Deus, Deus, por favor, por favor, faça com que esse boi, faça com que esse boi sobreviva, sobreviva. Amém. Sai prestável! Vai embora! Vai! Nunca faz Deus! Alô, veterinária? Meu pai morreu. Me ajuda, preciso de você aqui. Vem, vem logo! O que vamos fazer? Identificamos que o boi está sem língua. O que faremos com o boi? Não tem solução. Desculpe, senhor. A gente não conseguiu resolver seu problema. Detestável! Vai embora! Desculpe. Não faz favor! Vou chamar o pajé. Mamãe? Ah, você aqui. Minha mãe morreu, por favor, me ajuda. Já tô indo. Vamos. Venha, por aqui. Agora sim. Aqui. Sundarana! Sundarana! Sundarana! Sundarana! vivo, boi! O está vivo! E aqui termina mais uma história sobre o boi bumbá. Tchau. E acabou. acolhimos.